Magandang araw po. Ito po ang resulta ng mga lotto draws ngayong araw. Mahalagang paalala lang po, huwag pong ibibigay o ipagkakatiwala ang inyong numero o ticket kahit kanino at kayo po ay dapat 18 taong gulang o higit upang makapaglaro ng lotto.